있어! 가만 있어! 이리야 Nó, ý nó còn nó Có là đẩn đến ra nó vào tàu thân mẹ Nó, thằng con nó Thằng con nó, thằng con nó Thằng con nó Nó con nó, nó con nó, nó con nó Cố cố, chết rồi, chết rồi, chết rồi Có lấy cả cô Mình biết, chết gì 네가 이나마 루이가 와 개미야 이 꼬마 개미시 이거 썩게 들어와 개미야 싹가 đi bôi tao đi xí dầu mà qua lý ra đi đi kia bắp nó câu này mới mất trường hai phiếu này mới trao là ကျွန်တော်အောင်နေတော့ဒီအများကြီးတော့လာတာကိုမင်းမေ၄တော့ share on နေတာပုံစံပဲတဲ့ငါတို့ဒီမရှိပါဘူး Thank you နားမပဲနားမပဲနားမပဲနားမပဲနားမ对对，အော်ရှော့ပါရ这我们去的家，ပြန်ကြလာ我မှာ们去နော်的家，ပြန်လာပါလေကွာကျွန်တော်ဟိုပေးသမှာကွာကျွန်တော်ဟိုဟိုပေးသမှာ spider ဘာမှမရှိဘာမှမရှိတော့ကြီးဘာမှမကောက်သေးမေးမေးကနောက်ကနေပြင်လိုက်ပြန်ပြီ 呃，那边没，打打打，打多少枪了？打多少枪没了？关起来，y 吧。哦，我翻翻翻了嘛，翻了嘛，翻了喽！我冇加起，还冇加起，加不得。哪个？哪个？哪个？哪个？哪个？谁搞？哦妈了个，哦妈了个，喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂！哎，过来，哎过来，走，哎过来，走诶！哎，我这这哪里来的？ 아이요. 아 까이야 này để đếm ca ca ca thiệt vào được. Nó à e ra. Nó gì? Ôi mà gì nữa? Mà chi đi, mà chi đi. Nói xong, nói xong. À tha tha, cho cho cho. Giao giao giao giao giao giao. Ca này mà nó hồi nãy được kèm. Tao tao tao lý tao lý tao tao tao. Đó đó đó đó đó đó. Kẹo vào kẹo vào đó cho kẹo vào. Là là là. Nó mà cho nó bị nó pa nó bị. Pa này pa này pa này tới pa này tới revive revive bị hai đợt vâng, hai đợt hai đợt revive còn gì à đủ mà ra là qua há chi vào rồi cái nào thấy cái nào có đâu có đâu có đâu có đâu có đâu có đâu có mấy chỗ có mấy chỗ có mấy chỗ à ồ đi ra đi ra cái nào cái nào cái nào sau du là sau du là sau du là rồi အောက်ရအောင်ပဲတော့တဲ့ချက်လေးနမလို့ချော်ကနေချော်ကနေအောက်နာမမပြစ်တယ်တဲ့ချော်ကနေအဲ့ဒါမကောက်မကောက်ပြစ်သွားချော်ကနေအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သေးပါနော်အဲ့ဒါချော်ကနေပြင်တော့ပါအကုန်တော့ပါချော်ကနေနေငါလို့ဖနဲ့အပေါ်မှာကြာတယ်တော့ဒီကောင်ကမီနီ14နဲ့ဟာဒီကောင်ကဘောက်ကြတော့မင်းကချော်ခဲ့ပုတ်ပြလိုက်လေအဲ့ဒါကြောက်ရင် အဲ့ဒါလိုက်နေတာလားကြောက်တော့ဟိုအချိန်နဲ့ဆိုရင်ဝင်နေဟယ်လိုဘရိုရဲမထုတ်ရင်ဟယ်လိုတာကြီးရလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ရင်ညာမင်းမတို့မင်းတို့ဟိုဟာကြီးကဖလဲရအောက်မှာနေဒီပေါ်မှာပေါ်မှာလေးခေါင်းပေါ်ကြီးမှာဟိုပေါ်ကြီးမှာခေါင်းပေါ်မှာလေအဲ့ခုနကရတဲ့တွေ့လေပထမနဲ့တက်ရတယ်ပထမနဲ့တက်လိုက်ပြီတက်လိုက်တက်လိုက်အေးပါလေအေးဘီစီရရအားရ ဟိုအဲ့ကောင်အာချောင်းနေတော့မကမင်းပြောပါလားငါပြောရပါလားမောလိုက်တယ်မောလိုက်တော့ဖဲပါဟာရမောလိုက်မောလိုက်တော့အဲ့ကောင်မကပါရိုက်တော့မောက်တင်တာလေစားရသွားပြီလေအေးတော်လေးကြင်ကြလာတော့ကြော်ရီဦးရကြရီလက်ပြီးရုပ်ပဲကျွန်တော်တော့တကွက်ပြရအောင်ကျွန်တော်မပြမင်းမမင်းတော်လက်ပြအာမကြည့်ဘူးမမတော်လက်ပြ ဘာမှတကွက်တွေမကြီးပြပြပြကြီးတကွက်တွေနှစ်ကွက်တွေသုံးကွက်တွေဒီကွက်တွေနားမလို့မမကြတော့ပြပြရင်မှတော့ပြမရဟာဘေးရငါလည်းခေါင်းကိုတက်ကြည့်အောင်နင်ဖိုက်တာမရှိတာမေ့တယ်ဖိုက်တာမရှိအာတော်ပြီတော်ပြီဟာတက်တက်ကလည်းဆင်းတော့မယ်နော်တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့အဲ့ပေါ်မှာ grocer ရှိရယ် grocer grocer လိုချင် grocer ယူခဲ့ခမာတော့ grocer ဒီပေါင်းစီဘာမှမလုပ်ပေါ်မှာထားခဲ့ကြည့်ရယ်မဲကြီးရောလားငါဘလို့ဘလို့ရွှေမောင်ငါမှမကင်တော့တော့မင်းမတော်ပြီပါလား ဟုတ်တယ်လေတနက်မှာနှစ်ခုပဲတည်လို့ရတာမင်းဘာလဲသူမောင်းလားဟိုကဖရဲတဲ့နေတာလေဆရာဟိုကဖရဲတဲ့နေတာဆောင်းရပါတော့ကရဟာပါပြန်ကျန်းလိုက်တော့ကောင်းရဘောလူပါပြောအဲ့ရဘောလူတာဆိုရဟာဘောလူတာလေဟာကောင်းရင်ဟာဘောလူတာဘောလူတာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာ play ဒီမှာ play အမြင်တင်နေပြီ အဲ့ဘက်သွားမလားအာဟိုဘက်ကမ်းပါအာဟိုဘက်ကမ်းပါဟိုဟိုဘက်မှာဟိုဘက်မှာရမကရဟိုဘက်မှာညာဘက်ညာဘက်ညာဘက်ညာဘက်ကိုညာဘက်ကိုကျအေးအဲ့တဲ့အဲ့အဲ့တဲ့မှာဖလဲအေးအဲ့တဲ့မှာအော်မကထဲမကျုံတော့ကြောင့်အေးပါရဖောက်လို့ရတယ်ကောင်းပြီအဘောပေးဦးဆိုင်ကူအဘောပါအဘောကျော်ဆိုလို့မရှယ်ရှယ်ပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော် public လေးတော့ရှယ်ပေးကြပါအောင်များအသေးလေးလက်မလေးလေးမင်းကနေတော့ပေးကြပါအောင် ကိုမနဲ့ပြီးတော့ပါ real လေးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်လက်မလေးပဲပြအသေးလေးပဲပြချောက်နေပြကြပါဦးကျေးဇူးပါရှိရရှိရရှိရရှိရရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့ဟိုမှာ play လာအမတော့ play အိမ်ခေါမှုအိမ်ခေါမှုအိမ်ခေါမှုမှာဘေဘေလို့ play တက်လာအိမ်ခေါမှုအိမ်ခေါမှု no no no no no no no no no no ဒီဘိုင်းလက်ကငါတော့ပါတယ် có có đốt ngon nó có nó có nó có đốt này nó có đốt này cay đâu cay bill rồi sao một cái này đi rồi thì đã sao một đấy miền này kia này kia bị cay này chưa nó chưa nó có nốt này chưa nó có nốt này rồi thì ông mà ý này có ý rồi tôi không được mình mà lâu anh chỉ mà là có yếu chứ đẹp thân đột này nó có đốt này nó yếu chứ đẹp thân đột này tôi đi đây mày nó quá dạ, dạ, dạ, quá two three là two three là là là အော်ရှော့လားဟာရခေးရပါဘူးပါတယ် play အများကြီးတက်လာရင်နော် play အများကြီးတက်လာရင်နော်ကိုမကိုကိုမလာကိုလာ flag ကိုရောက် flag ကိုရောက်ရောက်မကလာမကလာထောက်ထောက်ထောက်မကမကသူ့ထားရုံလားဟာဘယ်တော့ပြတော့ကျောက်ဆောင်ကျောက်ဆောင်ကျောက်ဆောင်မနော်နော်နော်ခါရှော့ပဲနော်မိကာတဲ့ငါအေးဦးကြပုံမြန်တယ်ညီလေးပြပြတာပြပြတာဒါညီလေးတို့ကိုရပြပြတာနော်စမ်းမုံပြပြပြတဲ့အစ်စ်မရှိသေးတာ ညီလေးညီလေးတို့တက်တက်ကြွတဲ့အဆင်ပဲရှိရတာဟုတ်ပြီအကောင်တော့အကောင်တော့တခါလေးရှော့တခါလေးရှော့ဟလာဘယ်မိနစ်တော့20မိနစ်အေးဦးချီပေါ့ဒီတော့ပြောပြောပါလားဒီကောင်ကရှော့ခင်ဗျာမကပြပါအောင်အမကိုင်ကိုင်ကိုင်နော်တခါလေးရှော့တခါလေးရှော့အကောင်တခါလေးရှော့လေ kuna ngau la bira bira bira kuna ngau bira bira bira Pinya ba yang ada. Watch out. Mark the location. Oh. Oh. Mama vive mi. Go go maga maga maga maga maga trên đây trên đây trên đây trên đây trên đây. Phía đó mà phía đó mà phía đó mà. Đầu tóa về đây giống với mà lên liu phía đó mà. Ồ, ngang qua mà trong web mà Chau pi ba gâu đây thì kia chau pa pa đây còn đồng hồ giờ mà còn bây giờ mình mình lấy lại rồi cái gì đây là alo cô nào nào nào ha lùi vào lùi đi khi mà ấy là về chụp hồi à em là đây mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung mà chung tao mà tao mà bây giờ tao mà bây giờ tao mà mà mà tao mà lấy gì tao mà lấy gì ấy nào đi vào ရရရရဒီနားရဒီနားရဒီနားရဒီနားရအေးဟုတ်တယ်ဒီနားနေပြစ်မယ်ငါတို့ဟိုဘက်ရကြုံသွားပြီဒီနားမှာပဲဒီနား no no no ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့အာချင်းနေအဲ့တော့မှတကောင်းချင်းဒီလေးရအေးနော်ဝါပြီမြို့ပြတော့နော်ဝါပြီမင်းကိုကြီးပြလိုက်တာ52မိနစ်52မိနစ်နော် Time no time. မရမရပြီပေါ့52မိနစ်เอาไปเอาไปเอาไปเอาไปဒီစနေပြီးမှတ်ပြီဗျာမန်ဒီဘက်ဒီဘက်52မိနစ်နော်အဲ့ပေါ်မှာရှိရအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာတကောင်ရှိရခေါင်းတို့ချက်လိုက်တွေ့တော့ဒီဘက်ဒီဘက်နောက်မိနစ်နကောင်နကောင်တိတယ်တိတယ်အာငါတော့ထားရကောင်ခုနမင်းတို့တော့ဖြစ်တဲ့ကောင်နကောင်နကောင် Watch out မြောက်တယ်မြောက်တယ်မလေးမလေးမလေးမလေးမလေးမလေးမလေးမလေးအပေါ်မှာအပေါ်မှာ Miedo no, miedo de no. Limpiate, limpiate. Limpiate, man. Limpiate, limpiate. Te cojo tiraba, te cojo tiraba. Run out, run out. Nó phối hả? Ồ, thấp màn này, thấp màn này, ờ, ờ, thấp màn này, ờ, thấp màn này. Ồ, đi chơi quá. Uh. အိမ်ပေါ်မှာရှိသေးတယ်တကောင် Watch out ဒီမှာဒီကောင်ကဒီကောင်ကဟာအေးနဲ့ဟာဒီပဲအားကြောက်တယ်ဟာနော်အိမ်တော့ကတော့ကောင်းလိုက်တာ၄၀နံပါတ်3ထပ်မှတ်ခုနလင်းနေခု၄3နော် Watch out ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်တော့ဝိုင်းပြတ်တက်ကြုံမလားရအောင်ဟိုကတော့ကဲနေမှာဒါပေမဲ့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးရအောင်နိုင်မကျွတ်မကျွတ်မကျွတ်မကျွတ်မကျွတ်မလွယ်ဘူးနဖောနဖောနဖောနဖောနဖောနဖောပြနဖောပြနဖောပြနဖောပြ လာဝိုင်လာလာလာအောက်ပါဝိုင်အောက်ပါအောက်ပါအောက်ပါဝိုင်မတက်နဲ့တော့မတက်နဲ့တော့လုံးပါဝိုင်အိမ်ထဲမှာလေ Oh my god ပါဝိုင်အေးမင်းကြီးရဝိုင်လားမကဟာဟာဟာလို့ကုံတော့ဝင်လိုက်တော့လို့မကမတက်နဲ့တော့မကအိုးနှစ်ပွဲကြီးမလို့ပါဆိုမှနဲ့ကွာမကြုံနဲ့တော့မင်းကောင်ဟာပါခေါ်ပါခေါ်ပေးလိုက်ပြီလေအေးအရှိမကအရှိမကမကမရေးရေးမကမကမကညကောင်းနေကောင်းနေနေနေနေနေ nó nó có gì 나가오시 나가오시 나가오시 엄마가 kéo được còn xe mày đi nè nè nè nè nè mình nhìn đi mình nhìn đi mình nhìn đi mình không nhìn đi nhìn mình nhìn cá một tao mà cá một tao mà cá một tao mà cá một tao mà nó nó nó nó Bé còn cậu à làm gì? Nó ờ, nó này còn cậu vay làm gì? Đi vào ba con bé làm gì? để bé con nó quý vị nó. À mà mà mà câu mà câu câu kia này kia này kia này kia này kia này Con tiếp bên nào tiếp bên nào. Kia này kia này cua không rồi, cua không rồi. Cái bị quá được quá cũng là cao đây này. À đi. chạy vòng vòng rồi, không làm gì đèo luôn. Đi về đi đâu. Quên bị nó, để đó rồi dạ, dạ, anh đâu dạ. anh đâu chè mà tiếp bể nào mà thế này nó đi bên con nó đi coi vậy đó vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng ai bỏ bắn đâu vậy Yo yo yo, ở đây vậy, bro này ngồi vậy, tao mà bro này ngồi nổ à? Đi ra con này bên đây. 400မီတာ400လားမီတာ400မီတာမီတာမီတာ400မီတာ300ကျော်324ဟိုမှာဟိုမှာဘကီဘကီဒီပါဒီပါဒီပါဒီပါဒီပါအော်ဘကီရအဲ့ရသူတို့မခေါ်ပြနေသူတို့မခေါ်ပြနေမကရကြည့်နေတော့ပြပါလားမကကြည့်နေတော့ပြီကြည့်နေတော့လို့ရ Watch out ဒီမှာဒီမှာနှစ်ဖက်ဒီမှာနှစ်ဖက်ပြနေကျွန်တော်ဖေးတောင်းတော့ဖြုံးတော့ကျွန်တော်ပိုင်မပြတော့ပိုင်းပြပိုင်းပိုင်းပြပိုင်းပိုင်းမပြပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြအဲ့လိုက်ဟိုဘယ်နဲ့တော့ကလည်းမလား မကက်နဲ့လေအဲ့ဘက်နေလေကက်ရင်ဒီနားမှာအကုန်ပေါက်ကုန်မှာဟောတူတူတူဟိုမှာနှစ်ဖွဲ့ဟိုဒီနောက်လာယူရမလို့ပြောတာရရခင်ဗျားကအဘကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ရှိမလားလေကျွန်တော်ရှိမလားလေ point မထမ်းနဲ့ point ထမ်းပါလားဒီကကြည့်တယ်ဟေးကြည့်အောင်ကွာငါရမ်းပြင်းနေတာကြည့်ရအောင်ငါလည်းရမ်းပြင်းမယ်ငါလည်းရမ်းပြင်းမယ်လေ ချီမရှိတော့ဘူးပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ဖြုတ်သွားရမယ်ဆွတ်ပြင်းတယ်ချီလေးနေတယ်အဲချီနေနေတရားရဲ့အရောက်ကြီးဟာမိစကားဟာအမိုင်းနဲ့အမိုင်းနဲ့ဘယ်နာမဘယ်နာမဘယ်နာမမမဟုတ်မုန်းစိန်ပါဟောရေမုန်းစိန်နာမုန်းစိန်နာပေါ့ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးပေါ်ရင်ဘာမှမရှိဘူးဘယ်နာအဲ့တောင်မောင်းတည်အနမီမတွေ့ဘူးဘယ်နာမဘယ်နာပြတာတော့တင်မင်ကိုရတယ်တွေ့ပြီလေ ဟာမဟုတ်ဘူးอ่ะဟာဟိုဘပေါ်ပါအများကြီးပဲနောက်နောက်တယ်နောက်တယ်မြဲဝင်နေတော့ဟိုဟာကြည့်ဖြုံးမယ်တော့ဟာကြည့်ဖြုံးမယ်တော့ဟာကြည့်ဖြုံးဟာကြည့်ဖြုံးဟာကြည့်ဖြုံးကြည့်ဖြုံးတာမဟုတ်တကယ်ရအောင်ပြီးအောင်ပါနေရအောင်ရအောင်နှောဦးပါတကောင်လုံးကတော့တော့ငါချွေတဘူးလို့ရပါကမင်းမချင်းနေရှင်မကမင်းမချင်းနေရှင်နော်ရှိရလေဒီနှစ်ဘူးယူတာ ကောင်းကောင်းတယ်ဩကားနဲ့သွားပြီဟိုတိုင်ကားနဲ့သွားဟိုတိုင်ကားနဲ့သွားတော့မှာပါပါ Watch out ဒီနားမှာပဲ point point အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ဒီဟိုမှာစမုတ်တဲ့ငါရှောက်ပြင်နေရအဲ့နားမှာအဲ့နားမှာတော့အဲ့နားမှာရှိကားကားနဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့ကွဲတော့မှာကွဲတော့မှာကွဲတော့မှာအဲ့ကကွဲတော့မှာပေါ့ပေါ့ပေါ့ကွဲကွာကွဲဝါပြီကွဲဝါပြီ တယ်ကွဲတယ်မနှုတ်ဘူးကွာဟာနေကောင်းလားနေကောင်းပါလေဗျာဒီကွယ်မောင်းနေရကောင်းတော့မူးရအောင်မောက်ပြည့်နေတာဓမ္မဆောင်လေးမောက်ပြည့်နေတာတော့ဘာမှမထွက်ဘူးပါလေဖင်ရားခြင်းဟောရဟောတော့ဖင်ရားခြင်းမေလို့ငြိမ်သွားရင်မင်းဖင်ရားခြင်းဖင်လာမရနဲ့အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ဖေးဒီဘက်နောက်ဒီမှာကျင်းနော် ဘယ်တရားတော့ဒီဘက်နောက်တွေမှာကျင်းတော့အခုဝိုင်းနေပါဒီနားတွေကမိုက်တယ်ဟွာတို့ကဇုံလာမှဒီနားကက်ချင်ကက်ခဏနေပါမှာအေးတံငါဒီမှာခဏနေပါမှာတပြုတ်ပဲဒီနေနေမှာစမုတ်ခင်းနေကွင်းမြင်ယူထွက်အေးနဲ့လောက်ပါကိုမြင်အိမ်လာတကယ်အိမ်လာတကယ်အိမ်လာတကယ်ထွက်အိမ်လာငါပြည့်ငါတော့မှာခုနလိုအပေါ်ပြည့်တယ်လားအပေါ်ပြည့်တယ်သွားကြီး အော်အေးကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှောက်ပြီးသွားတော့တိတ်မိကွယ်ပါအေးရကြီးမရှိတော့ဘူးခုနတော့မရှိတော့တော်ပြီအောင်ပြတော့ဘူးအောင်ထိရထိရငါလည်းပြတာထိရကွယ်သွားတယ်ကွာမောင်မောင်နေအောင်နေရအောင်နေရဆိုပါအောင်နေရဆိုပါလေးကြီးတယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘေးတယ်ငါနေအောင်ပါရင်ဟိုကောင်လေးလည်းပါလာရင်ဟိုနေလည်းပါတယ်ဟိုကောင်မပါဘူးနဲ့ဒီရှေ့ကတင်ပေါက်တယ်ဟိုအဆက်လေးမှာပါအောင်ပါအောင် anh nè nè nè 정도 내내 내내 반. 너. 아이고 này. Cô đã cho nó chi đấy nên nên là bị bảo là sát đúng nào mày cho nó. Nè phê phi viện lý để là phi viện. Bà hỏi bà hỏi bà mà bà hỏi thân nào bà thân nào đó. Kêu kêu kêu ơi kêu ơi. Ôi trời ơi trời ơi trời ơi. အော်ရှော့အော်ရှော့ဝင်တာအော်အော်အော်မရှော့အော်မရှော့အော်မရှော့တကောင်မရသေးတကောင်မရသေးဘာကြည့်နေပေးလို့ဘာကြည့်တော့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဒါကြီးမင်းပြေးတာငါလာမှန်းနေမြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်မြန်အိုးတခါလေးအပြောက်တခါလေးအပြောက်52မိနစ်ကောင်းလိုက်တဲ့ cyber shot လေးဟာဒီကွာရရယ် 没变啊，没变啊，没变啊！我不会啊，谁呢？谁呢？变的呀！我，Thank you。喏，大哥，喏，大哥，喏，大哥，喏，大哥，喏。哎，妈，老板。阿泽南，阿泽南，你那哪哪哭啦？哭啦！呀，白哥，白哥，进来都进来都哭啦！今天那边楼梯没修了吧？走哪没见着？啊啊！休息呗，阿来休息呗，是呀，今天呀，要走的越来越多。I got surprise。大哥，大哥，喏，大哥，喏，哭哭！呀，进来，进来，进来，进来。白哥呀。好了一个。 아 정화 와 땡뽕 내 프레디베 내가 lão tỉnh lão quên tao qua này anh đây à tê lấy đồ quá mà bác ăn မလိုက်တာဘေးရာတဲ့မိုက်တယ်သေပြီကျွန်တော်ဝင်တိုက်သွားတယ်ကားနဲ့တိုးတက်ဆက်ပဲခြံနေတဲ့ဘောကြစကားလေးမရှိတော့ဘူးတူတူပဲကျွန်တော်လည်းတွေးတွေးနေနေပဲကျွန်တော်အဲ့မှာအာအဲ့ကောင်လည်းပြင်းနေတာကြိုက်တယ်ပြားတယ်ကျေးဇူးပါဟောဝင်တိုက်ပါတယ်ကိုပါတွေးရောက်သွားတယ်အာရှင်းရှင်းပေါ်လာတာကြီးရဲ့ပုံနှက်ကောင်တော့တာသွားလို့ရတယ်မက်ကတခါလဲရှင်းလို့ရတယ် ငါတို့ကသွေးပြင်းနေရတာကွာသိလား။ကျွန်တော်လည်းအေးလေးထိုင်ပြည့်တယ်ရှိုးတာ။အဲ့ပေါ်ဒီကတောက်ချောင်းတော့ရမှာပြီးသေးဘူး